Na gyerekek! Nem tudom, tudjátok-e, de kezdenek a hullámok így a fejem fölött. Legalábbis van egy érzésem, hogy hogy én már lehet, hogy nem is olyan sokáig. Elnézést kérek a tanár úrtól. Tiszteltem az órát, tiszteletem, halászjártás. Nagyon, nagyon, nagyon, nagyon nagy problémák vannak. Elnézést, hogy ezt így az osztály előtt kell, hogy közöljem. Hát jó lenne, hogyha ki tudnánk egy pillanatot. Tessék, akkor foglaljunk helyet itt az irodában. Tessék, csak tessék. De ez nem a pillanat. Nem, Ezért csak azt szeretném közölni, hogy bizonyos szakfelügyelői jelentések nagyon elmarasztalulag jelentették, hogy ezek az orosz és magyar órák nagyon alacsony színvonalon zajlanak azokban az osztályokban, ahol tanítani De ez még nem lenne baj, egyszerűen vannak kevésbé egységes tanárok, ez még nem probléma volt már ilyen a történelemben, de sajnos az a destruktivitás, amit képvisel bizonyos helyzetekben az iskolán kívül, de mégiscsak az osztálya, színházba járás, múzeumba járás után. Tudnál erre ilyen szót mondani esetleg? Jó. A, miért kellett a hársfaborozóban? Nem akartam beadni is a gyerekekkel. Hát színház után a színház is tulajdonképpen az éjjeli helyet láttuk. Szerettem volna, hogy azt a hangulatot színház. Hát a színház, ez, ez, nem teremtette meg ezt a hangulat. Csak nem akartuk hirtelen <laughs> És a csontvári kiállítás után miért kellett a csőzőbe kikötni Buddha magányos célusokból? Az volt nyitva. Nem akartam be mínusz 20 fokba átsorogni az utcán. Hmm. Hát igen, valóban a közlekedés, amit mit fejleszteni szocialista a kormányunknak, de hát azért mégiscsak ez, ez, a, ez romlás. Tehát a gyerekek egyáltalán nem ittak, csak én. Az pont elég, hogyha ilyen példát látnak maguk előtt. Ilyenre nem bízhatjuk a jövő nemzedék, a jövő szocialista társadalmát nemzedékének a felnővését nem lehet. Azt hiszem ezen is tisztában van. Világos, nem? Ott az igazgató. Hát én is, hát nézze, nekem is jelentelek. Tehát én is meg vagyok kötve. Engem is figyelnek fölülről, alulról, mindenhol. a nem is érzékeny, de nagyon gyors búcsútja a megint azt hiszem egymás. És én a jövőre nézve azt ajánlom, hogy ezekkel a módszerekkel máshol se próbálkozzon, mert valószínűleg hasonló fogadtatásban is elbírálásban lesz része onnan fölülről. Lehet, hogy még nem érette a mi társadalmunk az ilyen szabad elvét. azt kérhetném igazgató társunk. legalább ezt az évet várjuk. Hát igen, végül is május van, de hát azt se tudom, hogy a maga érettségiző osztály egyáltalán le tud-e érettségizni. Ez blam. Ez blam. Az egész fővárosban ez egy írtózatos nagy blam, hogy van 34 ember, aki semmi. Ellenben kocsmába járnak múzeumban járnak, színházban járnak. Bocsánat, igazgató Eftes, de ezzel vitatkozunk kell. Nem hogy, nem hogy a legrosszabbak, a, a leges legjobb osztály magasan. Tehát magasan az én osztályom a legjobb. Miben az alkohol? Menjél le, nem, menjél, menj, tessék, menjél le, legyél kedves, menjél le a tanári szobába, és vedd elő az osztályzónaplókat, és nézd meg az osztályoknak az átlagát. Hát, ez elég szomorú tenném, de nem baj, ezeken a részleteken nem jutatkozzunk akkor. Nem, aki mesélt neked, ezt véletlenül nem tudta. Ez egy megfogható dolog. Most azért, mert én nem tudok itt lenni minden nap ebben az iskolában, pártvonalon történő. Nagyon fontos és nélkülözhetetlen tevékenységem ebben megakadályoz, azért még szeretném kézben tartani az iskolát. Igen, jogos ejtett, pártvonalon jött az értesítés, hogy nem lehet. Tovább. Köszönöm. Én is köszönöm. És tényleg minden jó kívánok a jövőre nézve, de azt hiszem változtatni kell a bizonyos számkéleteken. Tehát előbb eljön. Nincs harag. Tényleg, ez egy... Tehát a búgjai szándékból elkövetett vegyük úgy, jó? Ez csak pillanatnyi üzemzavarnak látszik. Ki lehet